رسولكي اقرأ لو اقري ايو قرآن لو استي بشوايانكي اقرأ لو اقري ايو قرآن لو استي لقاري أفورا وماذا إسلامكو أفورا ويذين أهاتي أفورا وماذا إسلامكو أفورا إلهي سا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ilaahay jeclaayo subanow dhammaantii diintay ammaane cadmiga dhammaantii diintay ammaane kudhiibie anka ogolaane ebbano kudhiibie anka ogolaane. Ilé ìsàn. ilaaha islaamko dadkii soomanaayo allahay daraadii u oomanaayo ummadaha islaamko dadkii soomanaayo maayo adaankii la gaare afura ummada islaamku afura way idin ahaatee afura ummada islaamku afura ilaahiisa nabigii allah

agoonta baa jeclaayo imaankiyo asluubtiyo caqliga waa lahaayo imaankiyo asluubtiyo caqliga waa lahaayo ilaahisa